চ' সময়ে কাক কেতিয়া ক'লৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল আকৌ এটা নতুন ধামাকাদাৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম থামনেলখন চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজি আমি পাই কইন আৰু বি টি চি এছ অথবা ক'ৰ কইনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আৰু সামঞ্জস্যবিলাক দাঙি ধৰিবলৈ গৈ আছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ অনুমান কৰিব পৰা হ'বগৈ এই কইনছ দুটাৰ ভিতৰত কোনটো কইনছ আমাৰ বাবে বেছি প্ৰফিটজনক হ'বলৈ গৈ আছে এইখিনিতে মোৰ এটা ব্যক্তিগত অপিনিয়ন আপোনালোকক জনাই থওঁ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই এই দুইটা কইনৰ কোনোটোকে হেয় বা সৰু প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচৰা নাই বৰঞ্চ মোৰ অপিনিয়ন হ'ল বৰ্তমান ফ্ৰীকৈ পাই থকা এই ধৰণৰ সকলো ক্ৰিপ্ট' কইন আমি মাইনিং কৰি থাকিব লাগে কাৰণ ক'বতো নোৱাৰি কোনটো কইনৰ দাম ভৱিষ্যতে কিমান হয়গৈ অন্যহাতে ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি হ'ল আমাৰ ভৱিষ্যতৰ টেকন'লজি বৰ্তমানৰ এই বিছৰ পৰা পঞ্চাছ লাখ টকীয়া বিট কইনটো এটা সময়ত মানুহে দিনে চল্লিছ পঞ্চাছটাকৈ কইন ফ্ৰীকৈয়ে পাইছিল চ' সময়ে কাক কেতিয়া ক'লৈ লৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে মাথো আমি নতুন টেকন'লজিবিলাকৰ সৈতে আপডেট থাকি আমি আমাৰ নিয়মিত কামবিলাক কৰি গৈ থাকিব লাগে আৰু যদিহে আপোনালোকে এই ধৰণৰ নতুন নতুন তথ্যবিলাক আগতীয়াকৈ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব তেন্তে বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টোত আমি গোটেই কথাবিলাক পইণ্ট ৱাইজ এক্সপ্লেইন কৰিম ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰো বুজি পাবলৈ সহজ হ'ব বলক এতিয়া আমি পাই নেটৱৰ্কৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ পইণ্ট নাম্বাৰ ওৱানত ৰাখিছোঁ পাই নেটৱৰ্কৰ মাইনিং আৰম্ভ হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা পাই নেটৱৰ্কে ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি সাম্ৰাজ্যখনত এটা নতুন যুগৰ আৰম্ভণি ঘটাইছিল অৰ্থাৎ পাই নেটৱৰ্কৰ আগত আমি মোবাইলত মাইনিং কৰিব পৰা কোনো ক্ৰিপ্ট' কইন নাছিল পাই নেটৱৰ্কে সেই ধাৰাটোৰ অৱসান ঘটাই সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ ইয়াৰ মাইনিং মোবাইলৰ দ্বাৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল অন্যহাতে বি টি চি এছ অৰ্থাৎ কোৰ কইনৰ মাইনিং আৰম্ভ হৈছিল দুহেজাৰ বিছ চনত ছেকেণ্ড পইণ্টত আছে পাই নেটৱৰ্কৰ মাইনিং আমি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা কৰি আহি আহি এতিয়া দুহেজাৰ বাইছ চনত পাই কইনছৰ দ্বাৰা শ্বপিং বা অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈছেই কিন্তু মাজৰ সময়খিনিত আমি ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো ইনকমৰ পথ পোৱা নাছিলোঁ অন্যহাতে বি টি চি এছ কোৰ কইনৰ মাইনিং ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰাই আমি অলপ অলপ বি টি চি কইন অৰ্থাৎ বিট কইন বনাছ হিচাপে পাওঁ আৰু যদিহে আমাৰ লিংকৰ দ্বাৰা কোনোবাই ইয়াত জইন হয় তেতিয়াও আমি বিটকইন বনাছ হিচাপে পাওঁ এই বিটকইন আমি লগালগ কোনো ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি এক্সেঞ্জলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি চেল বা বিক্ৰী কৰি পইচা ল'ব পাৰি অৰ্থাৎ বি টি চি এছ কইনৰ মাইনিঙৰ এই মাজৰ সময়ছোৱাটো আমি ইয়াত ইনকম কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ ডাবল প্ৰফিট এফালে free B T C S বা ক'ৰ কইন আমি পাই আছোঁ আনফালে বনাছ হিচাপে ফ্ৰী বিটকইন যাক আমি লগালগ চেল কৰিব পাৰোঁ বি টি চি এছ ক'ৰ কইনে এই সময়ছোৱাত total five million U S ডলাৰৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পইচা হিচাপত প্ৰায় চল্লিছ কোটি টকাৰ বিটকইন ইয়াৰ মাইনিং কৰি থকা লোকসকলক বনাছ হিচাপে দিছে এইবাৰ আহিছোঁ থাৰ্ড পইণ্টলৈ থাৰ্ড পইণ্টটো আচলতে পাৰ্থক্য নহয় বৰঞ্চ ই দুয়োটা এপৰ মাজত থকা এটা সামঞ্জস্য হয় এই দুইটা কইনৰ মাইনিং আমি মোবাইলৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এই কইনবিলাকৰ মাইনিং কৰিবলৈ আমাক কোনো লেপটপ কম্পিউটাৰ বা কোনো ছুপাৰ কম্পিউটাৰ প্ৰয়োজন নাই অৰ্থাৎ একদম সাধাৰণ মানুহ এজনেও এই কইনবিলাকৰ মাইনিং কৰি থাকিব পাৰে ইয়াত কোনো ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ চৌবিছ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এপটোত থকা বুটামটো টিপি ইয়াক অন কৰি দিব লাগে নেক্সট ফ'ৰ্থ পইণ্টলৈ আহিছোঁ এতিয়া ফ'ৰ্থ পইণ্টত ৰাখিছোঁ এপ দুটাৰ ইউজাৰৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ সমগ্ৰ বিশ্বতে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা কোনটো এপ কিমান ডাউনলোড হৈছে অৰ্থাৎ কিমান মানুহে এপ দুটা ইউজ কৰিছে পাই নেটৱৰ্ক এপটো দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্লে' ষ্ট'ৰত ফিফটি মিলিয়ন প্লাছ ডাউনলোড হৈছে ইয়াৰ play' store review rank four point four star অন্যহাতে বি টি চি এছ মাইনিঙৰ চটুচি এপটো প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড হৈছে মাত্ৰ ওৱান মিলিয়ন কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এ পি কে ফাইলত ইয়াৰ ইউজাৰৰ সংখ্যা ফিফটি মিলিয়ন অৰ্থাৎ পাঁচ কোটিতকৈও অধিক এ পি কে ফাইলত ডাউনলোড হোৱাৰ এটা কাৰণো আছে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে বি টি চি এছ কোৰ চাইনৰ যিটো টেষ্টনেট প্ৰক্ৰিয়া সেইটো মাত্ৰ এ পি কে ফাইলত ডাউনলোড কৰাসকলেহে জইন কৰিব পাৰিব চ' এইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে দুহেজাৰ বিছ চনত পাই নেটৱৰ্কতকৈ পিছত মাৰ্কেটত আহিও B T C S mining চটুচি এপৰ ইউজাৰৰ সংখ্যা পাই নেটৱৰ্কতকৈ অধিক হৈছেগৈ এতিয়া আহোঁ ফিফ্থ অৰ্থাৎ লাষ্ট পইণ্টলৈ লাষ্ট পইণ্ট যদিও কিন্তু এইটোৱে এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু চবৰে বিবেচনাৰ বিষয় হ'বলৈ গৈ আছে পইণ্টটো হৈছে টোটেল ছাপ্লাই অৰ্থাৎ কোনটো কইনছ কিমান বনোৱা বা চাফা কৰা হ'ব এই টোটেল ছাপ্লাইয়ে কইন্স এটাৰ প্ৰাইচ বা দামৰ ওপৰত আশী শতাংশতকৈও বেছি প্ৰভাৱ পেলায় অৰ্থাৎ উদাহৰণস্বৰূপে বজাৰ এখনত যদি কিবা এটা বস্তু এভেইলেবলকৈ পৰি থাকে তাৰ দাম অৰ্থাৎ প্ৰাইচ নিশ্চয়কৈ কমি আহে আৰু অন্যহাতে যদি বজাৰখনত বস্তুটো খুব কম সংখ্যাতহে এভেইলেবল থাকে তেন্তে তাৰ দাম নিশ্চয়কৈ বেছি হৈ গৈ থাকে এতিয়া মন কৰোঁ আহক কোনটো কইনৰ কিমান টোটেল ছাপ্লাই পাই কইনৰ টোটেল ছাপ্লাই হৈছে হাণ্ড্ৰেড বিলিয়ন অৰ্থাৎ এশ বিলিয়ন পাইকইন বনা বা ছপা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মাইনিং টোটেলি ষ্টপ হৈ যাব অন্যহাতে বি টি চি এছ কোৰ কইনৰ টোটেল ছাপ্লাই হৈছে মাত্ৰ টু পইণ্ট ওৱান বিলিয়ন অৰ্থাৎ পাইকইনতকৈ প্ৰায় আঠচল্লিছ গুণ কম কইন বনোৱা হ'ব বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ' আৰু দীঘল নকৰোঁ ফ্ৰী আৰ্ণিং সম্বন্ধীয় নতুন নতুন সকলো তথ্যবিলাক আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ আৰু এই কইনবিলাকৰ নতুন আপডেটবিলাক সময়মতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ অপিনিয়নবিলাক জনাবচোন কোনটো কইনছৰ দ্বাৰা আমি অধিক লাভৱান হ'ব পাৰিম তেন্তে ভাইলোক আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আই অসম